DK helping everyone YouTube channel में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा इंटरमीडिएट नामांकन की तिथि घोषित कर दी गई है और इससे संबंधित दिशा निर्देश भी सभी छात्रों के लिए जारी कर दिए गए हैं तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेलाइकन जरूर प्रेस कर देंगे ताकि इससे संबंधित जो भी वीडियो और सूचना हो अपडेट हो आप तक सीधे पहुंचे और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लेंगे तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं देख सकते हैं ये प्रभात खबर पंद्रह आज ही का पेपर है पंद्रह जून का यहाँ देख सकते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई है जिसमें कहा गया है देख सकते हैं सत्र 2021 से 23 के लिए इंटरमीडिएट कक्षा में राज्य के उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले मान्यता प्राप्त सभी सरकारी गैर सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय इंटर महाविद्यालय गैर सरकारी डिग्री महाविद्यालय अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय में ऑनलाइन नामांकन हेतु विद्यार्थियों के लिए आवश्यक सूचना यानी जितने भी राज्य में सरकार से यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से रजिस्टर्ड सरकारी और गैर सरकारी संस्थान हैं डिग्री कॉलेज हैं सभी में नामांकन हेतु सूचना जारी की गई है देख सकते हैं विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वे आवेदन करने से पूर्व इस विज्ञप्ति को पूरा पढ़ें यानी सभी छात्रों से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अनुरोध किया है कि इस विज्ञप्ति को ध्यान से पढ़ेंगे तथा O F S S website यहाँ देख सकते हैं इसी वेबसाइट से आपका नामांकन होगा W W W dot O F S S Bihar dot in से कॉमन प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर उसे पूरा पढ़ें और उसके बाद ही ऑनलाइन आवेदन करें यानी बीएसईबी e द्वारा कहा गया है कि कॉमन प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके उसे पूरा पढ़ें और बाद में ही ऑनलाइन आवेदन करें देख सकते हैं आवेदन करने में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कहा है कि यहाँ देख सकते हैं W W W dot O F S S Bihar dot in की वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ से कॉमन प्रोस्पेक्टर डाउनलोड करेंगे और उसे अच्छे से पढ़ेंगे उसके बाद ऑनलाइन आवेदन करेंगे इसके बाद यदि किसी प्रकार की त्रुटि होगी तो आप उसके स्वयं जिम्मेदार होंगे और कोई जिम्मेदार नहीं होगा बिहार विद्यालय का कथन है देख सकते हैं यह स्पष्ट लिखा गया है तद द्वारा राज्य के उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले मान्यता प्राप्त सभी सरकारी गैर सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय इंटर महाविद्यालय गैर सरकारी डिग्री महाविद्यालय अंगीभूत महाविद्यालय में नामांकन के इच्छुक विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि online facilitation system for student यानी ओ एफ एस एस आपको पता ही होगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इसी से एडमिशन लेता है और देख सकते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर के माध्यम से इंटरमीडिएट कक्षा में केंद्रीय राज्य बोर्ड द्वारा आयोजित मैट्रिक अथवा समकक्ष देख सकते हैं परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का ऑनलाइन नामांकन किया जाना है इन उच्च माध्यमिक विद्यालयों महाविद्यालयों में नामांकन के लिए डेट यहाँ देख सकते हैं कब से आपका नाम लिखाएगा यानी एडमिशन प्रक्रिया शुरू होगी यहाँ देख सकते हैं उन्नीस जून यानी आज पंद्रह है उन्नीस से आपका एडमिशन स्टार्ट कर दिया जाएगा और ये एडमिशन अट्ठाईस जून तक ही ऑनलाइन भरने की तिथि घोषित की गई है 19 जून से लेकर 28 जून तक आपका आवेदन भरा जाएगा आवेदन यानी ऑनलाइन आवेदन देना सुनिश्चित करेंगे बिहार बोर्ड के अलावा सीबीएसई, आईसीएसई एवं अन्य बोर्ड के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को भी ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अवसर प्रदान किया जाएगा बीएससीबी से जो पास किए हैं उससे भी सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड से भी पास किए उनको भी मौका दिया जाएगा चूँकि ई एवं ई बोर्ड के मैट्रिक दसवीं परीक्षा का और रिजल्ट अभी घोषित नहीं हुआ आपको पता ही होगा कि ई और आई आईसीएसई बोर्ड कोरोना के चलते अभी रिजल्ट घोषित नहीं हुआ अतः जब भी सीबीएसई एवं आईसीएसई बोर्ड के विद्यार्थियों का परीक्षा फल जारी किया जाएगा तब सीबीएसई एवं एस आईसीएसई बोर्ड के सॉरी आईसीएस नहीं ठीक है आईसीएसई बोर्ड के विद्यार्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा इस प्रकार आवेदन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद प्रथम सूची यानी जब आवेदन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी तो प्रथम सूची का प्रकाशन होगा अतः सी बी एस ई एवं आई सी एस ई बोर्ड के विद्यार्थियों को भी यहाँ पे देख सकते हैं विद्यार्थियों की भांति प्रथम सूची के आधार पर नामांकन लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा बोर्ड कर रहा है उन विद्यार्थियों का भी नामांकन किया जाएगा देख सकते हैं इंटरमीडिएट की कक्षा में नामांकन लेने के इच्छुक विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि सामान्य आवेदन प्रपत्र कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म एवं सामान्य सूची पत्र को ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़ें ताकि प्रथम एवं सामान्य सूची पत्र वेबसाइट की यहाँ देख सकते हैं W W W dot O F S S Bihar dot in पर प्रपत्र सत्रह जून से अप अपराहन तीन बजे से उपलब्ध रहेंगे जो प्रपत्र हैं और सामान्य सूची समिति की वेबसाइट पे यहाँ देख सकते हैं वेबसाइट भी दिया गया सत्रह जून से यानी परसों से उपलब्ध रहेंगे उसे ध्यानपूर्वक पढ़ लेना आप चलिए हम आगे जो मेन टॉपिक है उस पर विषय बात करते हैं यहाँ देख सकते हैं एक मोबाइल नंबर एक एक ईमेल आईडी का इस्तेमाल मात्र एक ही आवेदन के लिए किया जाएगा यानी आपके घर में एक से अधिक आदमी हैं तो एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल से एक ही आदमी का फॉर्म आप भरेंगे दो आदमी का नहीं भर सकते हैं देख सकते हैं सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि वे नामांकन प्रपत्र भरने के पूर्व पिछले वर्ष ओ के से राज्य के विभिन्न इंटर कॉलेज में लिए गए नामांकन हेतु जारी की गई सूची cut off mark O portal पर पहले अवश्य देख लेंगे यानी विद्यालय कह रहा है बिहार विद्यालय कि पूर्व में जो एडमिशन हुआ था इंटर कॉलेज में उनका कट ऑफ क्या गया था स्कूल का वो भी देख लेंगे और वे अपना नामांकन किस विद्यालय में प्राथमिकता के अनुसार लेना चाहते हैं यानी किस विद्यालय में आपको चाहिए उस हिसाब से आप लेंगे यह देख सकते हैं सहज व सुधा केंद्र के द्वारा आवेदन करने की प्रक्रिया भी भरने की प्रक्रिया देख सकते हैं सभी डिटेल दिए गए हैं देख सकते हैं फॉर्म संख्या अगर विद्यार्थी ने दसवीं की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना से उत्तीर्ण की है तो फॉर्म फाइव अगर विद्या विद्यार्थी ने दसवीं की परीक्षा का या समकक्ष परीक्षा सीबीएसई आईसीएसई e, e तथा अन्य किसी केंद्र या राज्य के बोर्ड से उत्तीर्ण है तो फॉर्म सिक्स भरेंगे ये सभी डिटेल ये जितने भी आपको इसका पीडीएफ मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध रहेगा वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं ये जो कट है पेपर कट जो विज्ञप्ति जारी की गई है इसके अलावा एक और ये भी विज्ञप्ति है यहाँ देख सकते हैं विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वे आवेदन करने से पूर्व इस विज्ञप्ति को पूरा पढ़े तथा वेबसाइट ये जो दिया गया है इसे कॉमन प्रोस्पेक्टर डाउनलोड कर उसे पूरा पढ़ें और उसके बाद ही आवेदन ऑनलाइन आवेदन करें आवेदन करने में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए विद्यार्थी स्वयं जिम्मेवार होंगे अब चलिए हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर्स क्या रहेंगे इसमें देख सकते हैं यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं इसे हम देखते हैं देख सकते हैं कृपया ध्यान दें थ्री हंड्रेड फिफ्टी के आवेदन शुल्क जमा नहीं होने पर यहाँ देख सकते हैं ये सभी यहाँ से देखते हैं एक बार मोबाइल नंबर सुनिश्चित हो जाने के बाद आपको साढ़े तीन सौ का भुगतान करने का निर्देश मिलेगा यानी साढ़े तीन सौ रुपया आपको चार्ज है यहाँ देख सकते हैं साढ़े तीन सौ का भुगतान आवेदन शुल्क होगा आवेदन शुल्क होगा और साइबर का जो होगा फीस वो आप साइबर को देंगे वो उसके हिसाब से अपना देना होगा लेकिन ये जो बोर्ड कर रहा है साढ़े तीन सौ रुपया आपको देना होगा ऑनलाइन आवेदन के लिए भुगतान आप ऑनलाइन माध्यम डेबिट कार्ड से दे सकते हैं क्रेडिट कार्ड से देख सकते हैं हम नेट बैंकिंग के माध्यम से आप दे सकते हैं देख सकते हैं और निर्देश दिया गया है कृपया ध्यान दें साढ़े तीन सौ के आवेदन शुल्क जमा नहीं होने पर आपको आवेदन प्रपत्र अस्वीकृत किया जाएगा यानी कोई विद्यार्थी यदि बिहार विद्यालय का जो फॉर्म है उसका चार्ज नहीं देंगे तो फॉर्म अस्वीकृत समझा जाएगा देख सकते हैं कैटेगरी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्यंत पिछड़ा देख सकते हैं रिजर्वेशन इनको इतना मिलेगा यहाँ देख सकते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग ओबीसी को अठारह परसेंट रिजर्वेशन अनुसूचित जनजाति को एक परसेंट अनुसूचित जाति को सोलह परसेंट दिया देख सकते हैं किस प्रकार से आप कर सकते हैं ये सभी दिशा निर्देश दिए गए हैं ये जो कट है यानी इसका पीडीएफ मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ही डाउनलोड कर लेंगे या बिहार विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और मेन टॉपिक हम देखते हैं देख सकते हैं कृपया आवेदन भरने के लिए नीचे लिखे सूचनाओं को पहले से तैयार रखें अगर विद्यार्थी ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना से दसवीं उत्तीर्ण किया हो तो रोल नंबर यहाँ देख सकते हैं रोल कोड रोल नंबर और जन्म तिथि तैयार रखें ये सभी यहाँ पे इसे अच्छे से आप पढ़ लेंगे देख सकते हैं मोबाइल नंबर दर्ज हो जाने के बाद विद्यार्थी को ई चलान की एक प्रति मिलेगी विद्यार्थी अपने पास के इलाहाबाद बैंक या स्टेट बैंक के शाखा में जाकर शुल्क ई चलान के माध्यम से जमा करेंगे देख सकते हैं सभी दिशा निर्देश दिए गए हैं ये आपको जिला निबंधन स्व परामर्श केंद्र के लिए यहाँ पे ये सभी सूचनाएं दी गई हैं ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र के ऑपरेटर आवेदन करने कंप्यूटर स्क्रीन पर आवेदन आवेदक को दिखा देंगे विद्यार्थी पूरी जानकारी की भली भांति जाँच ले कि सभी जानकारी सही भरी गई है और देख सकते हैं मोबाइल नंबर ऐसे भी आपको ये दिया गया है जिला निबंधन के डीआरसीसी के लिए तो इसे पूरे अच्छे से पढ़ लेंगे इसमें क्या क्या दिए गए हैं और एक बात और कहें स्पष्टतः कि इंटर का एडमिशन 19 जून से शुरू होकर 28 जून तक लिया जाएगा आपका फॉर्म ये बिहार विद्यालय के द्वारा यहाँ देख सकते हैं ऑफिशियली कहा गया है 29 से 28 तक ऑनलाइन आवेदन भरने की जो प्रक्रिया है उसे शुरू की जाएगी तो इसे अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि मित्रजनों को भी इसका जानकारी मिले धन्यवाद